se kurssi oli niinku, se kesti mun mielestä mm, eikö vähän päällä kuukauden, että ensin me oltiin kaksi viikkoa siellä niinku kurssilla ja sitten siitä alkoi niinku neljä viikkoa työharjoittelu ja tota, se oli mun mielestä niinku aika hyvin niinku järjestetty tai sillä lailla, että ei tarvinnut itse etsiä periaatteessa, tai sillä lailla, että joku toinen niinku tukee sua siihen, että joo, että hän on hyvä tyyppi, ottakaa hänet töihin. Ja sitten sen työharjoittelun jälkeen mä pääsin sit sinne samaan paikkaan töihin ja olin siellä jonkin aikaa töissä ja no sit aina jos oli jonkin aikaa, niin kun, että ei ollut vuoroja tai jotain, niin, niin kyllä mulla ainakin soiteltiin aika ahkerasti just että miten sulla menee ja